Barcelone vise donc une nouvelle finale. Valence veut pour sa part sauver sa saison. Demi-finale allée de la Copa del Rey au Camp Nou. Les Catalans accueillent euh, Valence. Les Barcelonais larges favoris face à Valence qui vit une saison très compliquée au Barça. Alex Vidal, Mathieu et Arda sont titulaires. Absence à Valence. Alcacer, Enzo Pérez et Fuego sont blessés. Titularisation de Siguera, tout juste arrivé en provenance de l'Atlético. Bien joué. Et ballon sorti, récupéré par euh, Neymar. Il a un ballon donné sur euh, Luis Suarez. Le voici. Suarez avec la frappe et le premier but pour le Barça après seulement 6 minutes de jeu. Neymar plus Suarez 1-0. On ne va pas se fatiguer cette année de, pouvoir euh, encore relever la, la force, la, l'efficacité, la justesse. Comment Suarez, il rentre à l'intérieur, il, il, Iniesta, il recule. La passe de Busquets avec la Vidal. Au retrait pour Luis Suarez. but là encore d'El Pistolero. Déjà 2-0 pour le Barça. Et là encore, euh, un geste phénoménal de lavant de uruguayen. Parce que c'est toujours des actions construites par... André Iniesta, oh euh, Neymar, oh là là, quelle action Lionel Messi 3-0 pour Barcelone, c'est fantastique vraiment, c'est surréaliste ce troisième but du Barça. Quelle équipe, quel joueur, jusqu'où vont-ils aller Si, parce que maintenant on dit sont stratosphériques, supersoniques. La Mustafila a été dépassé et Luis Suarez de Sova échappe à l'Allemand. Il y a l'appel de Messi, le voici vie pour le doublé, non Il a voulu la lucarne, il a eu le montant. Busquets, quel ballon de Busquets Oh là là, le contrôle de Lionel Messi, le retour impeccable Non, de Mustafi, penalty. Il n'y a rien, il n'y a rien. Oh là là. Alors là, c'est Neymar face à Ryan. Un seul pas d'élan pour le Brésilien. Au bluff, Neymar comme une statue. La frappe de Neymar, allez sur le montant. Ryan était parti du bon côté. Iniesta pour le centre vers Lionel Messi. La volée de Busquets. Ah, il regrette Neymar, forcément. Il n'a pas eu de réussite. Oui, on finit avec une note, euh, disant... ans. Euh, sensation d'un peu de facilité. Hein, parce que déjà, cette manière de le tirer. D'attendre comme ça. Messi, Suarez, déviation encore pour Arda Touran. Le tir d'Arda sur Ryan. Ils vont se faire plaisir. Ballon frappé par Neymar, il est seul piqué. Et il met ce ballon euh, au-dessus du but de Ryan. Neymar, Lionel Messi, 1, 2, éliminé par Messi. Plein axe pour une frappe, le tir de Lionel Messi. Pas assez enveloppé. Suarez pour Messi encore. Là, il va marquer. Lionel Messi, tout en touché à nouveau. 4-0 pour le Barça, doublé de l'Argentin. Cette fois-ci, il n'a pas manqué sa cible. À travers encore une fois le, Suarez euh, assistant. Arda Sergio Roberto Jérémy Mathieu. Ouh, Jérémy Mathieu À côté. Neymar. Alors Neymar face à maintenant Santos, décalage Suarez. Messi. Le tir en puissance de Lionel Messi. Ryan, c'est manqué là le gardien de balance Triplé de la Pulga et la Vanita du Barça en finale de la Copa del Rey avant même le match retour. Messi Adriano. Deuxième, la tête de Luis Suarez et de 6 pour le Barça et 2-3 pour l'Uruguayen. Balade des Blaugrana face à Valence 6-0. Et oui, tout le monde là est admiratif de ce que réalise Barcelone. La passe d'Arda Turan, avec encore Luis Suarez. Oh là là, 7-0 pour Barcelone, quadruplé del Pistolero. But des buteurs. Avant même le match retour, le Barça ah, se qualifie pour la finale de la Copa del Rey. Victoire 7-0 contre nous dans cette demi-finale Allez donc du tournoi. 4 buts de Suarez, 3 buts de Léo Messi. Le Barça aujourd'hui nous a enchantés et émerveillés.